Привет! Сегодня я предлагаю тебе комплекс, который состоит всего лишь из шести несложных упражнений на бедра и ягодицы. При условии, что ты будешь соблюдать технику и выполнять их правильно и регулярно, мы сделаем твои бедра еще более красивыми, сексуальными и привлекательными. wrapped around your soul with no control Ну что ж, ты большая молодец. Теперь у тебя есть база. Нужно только не останавливаться, держать себя в руках и продолжать двигаться. Ты в правильном направлении. I can.